Cuidado. Ah, filha da puta! Eu sigo você, tô assim. Então, Bem-vindo de volta no Coquetel Gostem, Atibaia. Nesse jogo de uma hora, nossa time vermelha começa aqui. A time azul, inimiga, começa aqui. Nosso objetivo é recuperar um monte de caixas de bolinhas espalhadas no campo e trazer elas nesse ponto de extração. Logo no começo do jogo, a gente sabe que não podemos deixar esse ponto de extração na mão do inimigo. Eu, Hudson e Tureta vamos correr na frente para impedir o avanço do inimigo. Eles estão correndo. Oh, tem que pegar o lugar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai em frente. Não deixar pegar. Aqui, venha, venha. tem caras aqui nessa sala. Posso atirar aqui, né? Eu posso atirar aqui, né? Pode. Nós? É Você não pode. a gente passa. Cuidado os pregos. Pronto, a gente impediu o inimigo de avançar e o refeitório está seguro agora. Vamos ver se a gente não consegue achar umas caixinhas de, de bolinha e ajudar no hotel. É isso? É aqui que tem que soltar. <laughs> Olha o doido. Mas vamos... Tá foda, tá foda. Caralho, o grama é loucão, velho. chama ele. Embaixo tem! Caralho! Já tá morto? Tá? morto. Você que manda. Barrar o hotel? Vamos? Go, então. Achar. É, realmente, estamos indo tiro aqui no refeitório e estamos gastando bolinhas à toa. Vamos procurar briga no hotel mesmo. O Leonardo tá avançando. Vamos Tá, então vamos, vamos tentar, vamos abrir nossa linha de fogo, vai. Ele vai nesses três aqui na esquerda, ó. Esse aqui da esquerda tem conexão com o boy, tá? Ele vai lá dentro. Já aqui, já? Aqui, esses três aqui? Não, esse não, mais três pra frente. Tá. Onde eu tô mirando com a, o laser, então. contato? radioativo, só aqui na, na fumaça. Menos um, menos um. O outro do fundo morreu e saiu também. Tem mais? Tem mais? Vermelho, vermelho! Fala pra ele que isso é vermelho! Obrigado, não, tudo bem, não me matou. Eu obrigado por ter matado o cara. Nessa hora eu tomei um... Eu senti alguma coisa na perna, verifiquei, não, não era nada, mas é, eu tomei um, um tiro na, no cinto atrás e percebi isso só depois. Então foi isso para esse jogo, vai ter um outro desse dia que foi animal também. Espero que vocês gostem, deixem um like e sei lá, sigam se vocês querem. Falou! Caralho! Ah, filha da puta!